სამთავრობო ფორმატი პრემიერების დონეზე, ერთის ხრი მეორის ხრი სხვა სხვა სამინისტროების თანამშრომლობის დონეზე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და იმპლემენტაციის თვალსაზრისით რეალური შედეგების მიღების თვალსაზრისით კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, ამიტომ პრემიერთან შეხვედრის თავარი თემები და ამოცანები სწორედ ეს იქნება ვილნიუსის ხელშეკრულების იმპლემენტაციაში ერთმანეთის დახმარება რიგისთვის მოსამზადებლად.